အရင်စိမ့်နေဆိုအဲ့ဒါချိမ့်ပစ်ပြီးအာတီးတယ်တကားမှာစောင်းတဲ့ကောင်ရောလဲခေါ်ဖို့ပြီး Rapeda Rapeo Rapeda လုံးချင်လို့ပွဲမရှာစိတ်ထိန်တာလို့ဟိုပင်ရနေတာမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်အဲ့တော့တတ်တတ်မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဟွာဟွာဖိဖက်မဟုတ်မဟုတ်ဖိဖက်ဖိမဟုတ်မဟုတ်ဖိဖက်ဆိုတဲ့လူတွေကတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတချို့တကယ်ချစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုတနေ့ကတော့ခုံပြားကောင်တွေရှိတယ်ရှိတယ်မလို့ဘူးအဲ့လိုရင်မလို့ဘူးအဲ့လိုဆောက်အဲ့လိုမျိုးဆောက်ယူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဆောက်ယူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပြားတိလား တို့နိုင်ငံကောင်တွေတချို့လူတွေကချစ်ဖို့ချစ်ဖို့ကောင်တယ်တချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးစောက်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကနေကွာရာရေရောင်းကြီးညာကြီးရာမိုက်ပါအမရေအာယာညာတော့ညာတော့ရဲဦးရတော့သေးသွားရေကဲရှင်းလာ मेरे रहने दे भाई कौन का लगातार रहा मोड़ मुंह से लेके कटवा की बोंगलैंड छुरा लगाओ फोन बोंगलैंड जैसा ओके क्या बात क्या बात बाड़ी क्या बात क्या बाड़ी Do you happy? Hey, do you happy? Thank you. Hey, Sri Lanka, hey, Sri Lanka, do you happy? Fucking shit, Cambo. अड़ो एक साला मैं तेज पैंट लगा मुंह से लगा के मैं मेर लगी आ रही है बा ठीक है तेरे भाई बा बिबली बिबली का नाम बिबली का नाम Sorry, you just అడే అడే కాకుండా నది ఇలా తిరుగుతున్నాం ఆ రూపు ఇలా అంటున్నాం అప్పుడు ఏమో చూడండి మానే మసీబా ဒီပေါ်မှာဒီပေါ်ဒီပေါ်မှာရှိတယ်ဒီပေါ်မှာရှိတယ်ဒီပေါ်မှာရှိတယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာ enemies ahead ယောစာဒီကကာဝေရာတတ်လို့မရအောင်တတ်လို့မရအောင်တတ်လားတတ်မှာတတ်မှာရှေ့ရနေဖိတ်မှာဟိုဖိတ်လိုက်ဟိုဥပ္ပေဥပ္ပေဥပ္ပေဥပ္ပေပြဝဝဝဝမသွားနဲ့ဟုတ်မသွားနဲ့ဟုတ် ဥပိ္ပတကဥပိ္ပဘာခမ်းမှမရှိဘူးဥပိ္ပတဥပိ္ပတတေးပြန်ကြတယ်တတ်ပါဥပိ္ပတေးပြန်ကြတယ်ဘာခမ်းမကြည့်မနဲ့ငါတတ်မှလားဥပိ္ပကိုကြောက်ပြီးတော်တော်တော်ဟလာဟလာဥပိ္ပဟလာဟလာကိုပြောတာဟလာပြန်ကဲမယ်ဥပိ္ပဟလာဟလာပြောပြောရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပဲအိတက်တာအိတက်တာအိတက်ဘုံလာလေအေးမင်းတို့ကောင်တွေကကွာခုနနှစ်ကောင်ကြတော့ဘုံမတည့်ဘူးငါ love you ငါတို့သွားပါဘုံတဲတယ်တဲ့လက်ပြို့ပဲတော်တော့ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီစင်ဒီစင်ဆဲမီလီယံဒီဘက်လာလေဒီဘက်လာရောကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီစင်ရရေရက်အိမ်ရပါရေရက်အိမ်ရတော့ဟိုကပေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုကပေးလာဘယ်မတော့ပါနဲ့တော့ဘယ်ကိုရလို့ဖြစ်တယ်နှာခေါင်းဆောင်းနေတော့ပါအဲအဲ့ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲဟိုဘက်သွားတော့ဟိုဘက်သွားတော့သွားမလားမျောစီမျောစီသွားမျောစီမျောစီဥပယငါးသာပေါ်တယ် ကုပရငဆာငဆာရေးပြီးကကူပြီးတော့တောက်ဦးတဲဖုံမတဲဖုံအာရှိရလီယိုချတော့တောက်တောက်တောက်တာလာပဲပြောလိုက်တယ်လာနေရောက်နေရောက်နေဟိုကြောက်ရင်လီယိုဖတ်တော့တာရောကြောက်သွေးကိုထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးသားထုတ်ပြီးသားဘရိုကျွန်တော်ဟယ်လိုဒါက free လို့တည်တယ်အာကျွန်တော်လိုက်ဘူးကျွန်တော်လိုက်ဘူးမယ်ခဏဆောင်ဘူးလည်းပြန်ပါခဏဆောင်လေဥပေ Hã? Du à, ui. Du đấy. Nếu mà. Đây à, đi rồi. Du của. 무슨 라이브 말? 발바 뭐? 와, 들어가지 마. What are you doing? မှာဒီမှာ flag ကဘယ်မှာကြောင်းထဲမှာကြောင်းထဲမှာခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်အဲ့မိုင်းမှာချင်းလာအာဘလူစီးနေအာဘာစီးနေရတော့ अभी हमने कागा सिंह है ကောင်းတော့ Marked a location. ဘယ်ဘယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်ဒီမှာဒီမှာပြေးလာတယ် 3 gal လောက်လည်း ready ပေါ့ Aquí acá la pila. Ha, chino chino ajini ya machi de. 3 gal 3 gal. Eh acá. Da da tiro vale. I got supplies. Me simni me simni me daba. Patin ya masa por ahí no kuda ga yi. U u ki ya uri su yi. Vale. Chut thon ni le, chut thon ni khana ri. Ah, ba ma ba ma bu. အမတရားရောက်နေနော်အမတရားရောက်နေအမတရားရောက်နေ หลังลุยลุยเอาเลยฮะลุยมันไม่เข้าแล้วเนี่ยเข้าเดี๋ยวลุยลุยอ่าได้ขออนุญาตเข้าหนุ่มเข้าหนุ่มอ๋อลูกพ่อกันเลยโอ้ยตะคองได้ไรของตะคองเลยตะคองเลยอ่ามันมีโดมันมีโดบราเดบาอันเดรมาเดบาอันเดรมาเรากิลลาดิโอบา කිලිද්ද එපා. ඔතන ගහ ගන්න ඕනේ බයි කියන කිල්ල. මේ අපි යමුද බොයිස්? හෙලෝ. ඔබේ ආ ඔබේ වඩගි උටේ ලෑග් කරා මලා දෙවි දෙවි නෙස්ටා වන් ඩේටා වන් ආයි බලන්න ඒ ඔබේ ආ දෙලේ මාඩිලෝ මම දොබ්බේ බේරන්න ඕනේ हमको इससे करा के दस ग्राउंड दर्द काटती लाइक वेडी वेडी काटती वेडी ओके अरे सजेस्ट से वेडी काटती आता हमें को पड़ा से कर लग से वहां हाथली से का किनो हाथली से का कभी कभी लाइक करा गया ना लग से करा टप लगे लो你鋪車大啲過嚟，之後變咗拉真係就卡呢個我，嚟咗咯。 哎，没，你给东山的消防员哈，不然我东山拆过你吧，过来嘛，过来，来，飞来，来。我就捉你嘞，教飞哟。哎，我勒机他妈，我勒机他妈。马上哎，马上。我勒个蛋，卡雷达开了，你妈嘞，雷达开了，你呢？ Make it out here. Mark the location. Make it out, make it out, make it out. Hey, ngala ma car ne. 前方に敵がいるよ。いけいけいけだ。イボでトライミ。ပေးမလဲမှာပါ။ဘာသာရောကြည့်နေရလား။ဘာသာနေချောက်ကြောက်နေပြီလို့ဘယ်လိုဘာသာနော်။အလားမကားနေတော့ကားနေတော့ဒီမှာဒီနေပဲတော့ဒီလေအမှားပါ။ပြချက်တွေအကုန်ကြိုက်တယ်။ Okay ဗျာ brother ။ má má bà đi để là có ra vào cái này mày đi cha luôn là là là là có ra cái này mày là tú mày là ai mà chị à sao không bảo là sao không sao không sao không bảo là sao không Ê, bê, bê, bê, bê, bê, vào bên hông bê Ôi, rồi, tao kill lên cái này vào Tất kill lại, quấn lại Quấn lại, quấn lại, quấn lại Dạ, dạ Quấn lại, quấn lại, quấn lại

တိုက်ကြီးတိုက်ကြီးတိုက်ကြီးအော်မေးကြပါဟာโอเคဗျာအဖလက်ဘယ်ဦးလွင့်သွားတော့ဟာကဘာတော့မနောက်ရအောင်မနောက်ရအောင် Watch out အများပေးနေပါလေတဲ့ပြက်သွားလို့ရတယ်လို့ဆမ်းမနာအဘရတယ်ကျွန်ခုနကပွဲတော့အလားလေးတာ16កောင်ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့16កောင်သင်ကြီး36កောင်ချဲတဲ့အောင်ပါပြီးတော့ခု anh chế anh quên mà cũng chế này tin thở lại Tiki tông dân bằng ngầu này show lên. Mark the location. Hello, cho nó đi bữa u, cho nó nó cũng đi số lại, đi bữa bình haro này nó, mua cho đi tàu bao giờ cho nó đi edit edit edit điều cho nó lại bùa mà. Cú sai cú sai, lại bùa mà. Nãy lại đi. Nãy số này này rồi, cái này mình số bảo rất là này bùa. ơi ôi ôi ôi ôi xem nè xem mày nè, lên dấu lên dấu lên dấu lên dấu lên dấu lên dấu lên dấu lên dấu lên dấu lên trên đi trên đi trên đi trên đi trên đi trên đi trên đi trên đi mình chịu một dấu là ví dụ trên đi này ôi à con lại con này nữa con làm gì đó bola bola bola yo chú đi xuống lại chú đi xuống lại bola bola bola bola bola đi đây đi đây đi đây போய் போய் போய் போலாமா போலாமா போலாமா நீ போ மேலாமா மேலாமா அண்டே வா ஹோடிடா ஹோடிடா ஹோடிடா தகாலி தகாலி விஜய் அந்த தாடா வா ஏ இத்து விடாம ஓ யாட்ட இன்னும் மடத்தே உனா အာငါလုံးမရောက်ရသေးဘူးအကုန်မយ៉ាងទេមកមកទៅអើដរិយានទៅបោដរិយានទៅបោកទេលកានមកណាណាអូយ៉ាបែតមេមកលីយ៉ាបែតចានិលកាអត់គេគី No, no, no. ফান্ড এক্সপিরিয়েন্সের টাকা আঠারো